Ya, siapa? Tenang pun mata bocah ke depan Lokinau bertanya Apa sih sama-sama main mata? Ya sudah sih dari mana? Itu lambat itu lagi mimpi Jangan sakit, saya eh, sama dia ya. Jadi ya lupa segala di mana ini lepas Terus heyal semua banding segala Terus heyal semua banding segala bisa, aku lagi lagi bisa Nomor aku terus aku masih sama Dia siapa? Senang buat mata bodoh ke depan Senang kalau masih ada Dan makin oke asal nanti lebih jadi satu selanjut Terima kasih kabar tersimpan Buat kamu tahu terus yang indah pas satu cepat untuk Dia dan waktumu baik cuma ingin segera itu Coba cari selamat iya, tahu ya Jadi kita lari oleh lihat gambar Ya ini tak kalah Orang lain seperti pakai topi warna-warni Wali so ada itu obat Dan bila tiba fungsi ini aku mau fantasi dan tak ada tahan ini jadi lebih dari nafas suara rasa Itu tak ada lagi yang yakin. Ya siapa? Senang buat mata fokus ke depan Dan makin oke asal nanti lebih jadi satu selanjut mas, kabar tersimpan Buat kamu tahu terjaga dapat satu cepat untuk dia dan waktumu baik cuma ingin saja ada itu Ya Harus oleh dia yakin foto ini lagi wajib selamanya naik Dan justru aja dia tinggal terbang Hai bagi yang asli ini lain Jaga lagi aja lebih dari Jaga lagi aja lebih dari Ya siapa Senang pun mata bocah ke depan Senang kalau masih ada. Dan makin oke asal nanti lagu jadi satu lanjut mas, kami tersimpan Buat kamu tahu kerjain dapat selalu cepat untuk Dia dan waktumu baik cuma ingin ya itu Cuma ingin ya itu Ya siapa Dia dan waktumu baik cuma ingin ya itu